Avtomobil avtonomleniya qilish avtomobil narxini 1% tashkil qilishi kutilmoqda. Masalan, 5000 dollarlik mashina olsangiz, 50 dollarga avtonomleniya qilasiz. Hisob palatasi avtomobil sotib olishdagi rasmiylashtirish xarajatlarini yanada kamaytirish bo'yicha taklif berdi. Davlat byudjetidagi loyihasida avtomobil sotib olishdagi rasmiylashtirish xarajatlarini avtomobil narxini 1% miqdorida belgilash nazarda tutilgan, deyiladi xabarda.